जो हूँ वो मैं नहीं तू जो है वो तू नहीं पप्पा ने बिजनेस स्कूल में डाल दिया नहीं पूछा मैं अकेले लड़ता रहा नहीं पूछा कोई पूछता क्यों नहीं है क्या मैं हूं हकीकत <laughs> वो तो है ही नहीं माँ तू जिससे